Thank you. tap. Tap, tap, tap, tap, tap, tap. Chupa se você sabe acabar. Tap, tap. Acha onde... Joga. <laughs> Joga, ok. Tap.